Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua salam sejahtera salam sejahtera Malaysia Brunei Singapura dan Indonesia ok hari ini saya nak buat satu video video di mana perbezaan perbezaan di antara QM Quick Retest dan QM Late Retest kita dah tahu secara basic secara asasnya bahawa QM yang katakanlah let's suppose kita ada price high low higher high and price what lower low So dekat sini kita tak pasti Masa price retest tu kita tak tahu Sama ada dia jadi quick retest Ataupun dia jadi late retest Okay So the best thing Apa yang perlu perhatikan ialah Perlu perhatikan di mana price turun ke bawah di sini Okay cara price turun daripada buat higher high Terus buat lower low You have to look carefully Okay Kalau saya padam balik benda ni Kalau katakanlah let's suppose price turun ke bawah and then dia buat something small here very very small okay dipanggil uh, ini panggil MPL and then dia turun ke bawah okay and then price dekat sini okay this is your QM level masa dia turun bawah ni dia buat MPL sini and then you ada resistance you ada support at this area MPL and then ini biasanya akan jadi QM Quick Retest biasanya dia akan jadi QM Quick Retest di mana price akan datang balik cepat-cepat and then turun ke bawah right so this MPL error is very very important so dekat sini lah, dekat this you akan nampak very single thing or maybe you akan jumpa king or maybe you akan jumpa Ah, apa ni dua dua resisten sama baris dua R yang sama baris oh, whatever eh you jumpa MPL kat sini alright so kalau late retest late retest biasanya kalau you nak entry dekat late retest usually dia ada let's suppose dia ada dua resisten sini lah ok price naik atas and then price heavily drop tanpa meninggalkan kesan ataupun tiada MPL, tiada very single thing, tiada whatever dekat this level at this level dia tinggal bersih kosong kat sini tak ada apa-apa ok dia ada small sikit saja dekat sini very very small jadi saya akan tunjuk contoh ok so biasanya dekat sini dia akan buat late retest so late retest again price akan buat fake card ataupun buat whatever pattern yang kita nak kita nak confirmkan dia ya, entry but the most important thing tentang lately test adalah this area is very very empty empty tu maksudnya price drop heavy drop sini and then daripada sini sampai sini is totally empty ini biasanya dia akan jadi QM late retest ok saya ambil contoh eh. QM late retest ok sebagai contoh kita ambil chart uh, Euro AUD Euro AUD daily Kita tengok daily kat sini Price naik atas buat high Buat low Buat higher high And then buat lower low Kalau you perhatikan kat sini eh, Lower low uh, dah break cantik so, Very very nice And then you perhatikan jarak di antara Sini sampai tengah lebih kurang dalam 20 days 21 hari And then daripada Tengah sampai ke tempat dia retest dalam 15 hari so exactly a quick retest and then you perhatikan dekat sini satu lagi di sini ada a lot of resistance buat high low high high low low sama baris dengan resistance eh. kalau saya tandakan sama baris dengan resistance you ada price jerk sikit kat sini eh. saya besarkan sikit lagi <coughs> saya besarkan sikit okay. you ada bearish engulfing merah biru ataupun ada something like something like that lah dia zigzag zigzag ini eh, kalau itu kepada H4 saya tukar kepada H4 this is it you ada this kind of thing ini consider sebagai MPL maksudnya dia, dia buat high low high high and then dia buat low, low tapi dekat sini tengah buat tengah dia ada buat something like dua resistance kat sini and then dia turun bawah dia naik atas balik actually dia buat QM juga Okay, dia buat QM juga kalau dia lukis pada dia, dia macam ni